Habari za muda huu na karibu katika ukurasa wetu kwenye peji yetu ya YouTube channel yetu ya Petpo Tech, na leo na katika video zitakazofuata tutaenda kujifunza namna ya kuandaa ripoti za wanafunzi, matokeo na kuchakata matokeo ya wanafunzi, kutoa home, kutoa ripoti za wazazi, kutoa ripoti za kusoma matokeo ya wanafunzi kwa kutumia mfumo huu wa Excel. Usihofu, tutajifunza hatua kwa hatua, na mwisho wa siku na, na, na kuhakikishia utaweza kutengeneza ripoti ambayo in, kama hivi inavyoonekana hapa. Ngoja nikupitisha haraka haraka. Hizi unavyoona hapa ni buttons hapa tofauti, inakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ambayo tutajifunza kupitia video jinsi ya kutengeneza kila kitu, hizi buttons, hizi buttons. Kwa mfano, ngoja nikuonyeshe eh, ripoti ya, ya wanafunzi, ripoti ambayo ya, ya, ya wazazi ambayo itapelekwa nyumbani. Nijaribu kuonyesha haraka haraka. E, unaona hii button hapa, hii ni button ambayo inatuelekeza kuelekea kwenye report. na yenyewe tutajifunza jinsi ya kutengeneza hizo buttons na functionalities tofauti tofauti. Sawa, tuanze kwa kuingia kwenye hii button yetu. E, unaona hapa na kuonyesha report ya wazazi. Hii ni report ya mwanafunzi moja moja. Utaona nikifanya nitakachokifanya nikiweka hii, maana yake hii report ina, inachukua takwimu kutoka kwenye form nyingine. Sasa kuna huyu katika, katika hiyo form nyingine, huyu mwanafunzi aliyetajwa hapa juu kwa jina hilo yeye iko na anatokea ni wa kwanza kwenye orodha ile, lakini ukija ukishuka chini hapa vizuri utaona utaona kwamba huyu mwanafunzi ni wa 41 kati ya wanafunzi 75 katika kidato hicho cha nne, na matokeo yake ni kama inavyoonekana hapo katika ripoti. Wanasoma tofauti tofauti, na inatoa pia na, na maoni pia. Hii ripoti itaweza kutoa na maoni, tutajifunza jinsi ya kufanya. Sawa, eh, ngoja e, nikubadilishie uone kinachotokea. Ukiweka mfano wa pili kwenye orodha hiyo ambapo fomu inapotoka ambayo anaonekana kwenye orodha, yeye ni katika orodha yeye, kwa sababu orodha inapangwa kwa herufi eh, lakini position itapangwa kulingana na matokeo ya mhusika. Unaona, katika orodha yeye A, huyu ni herufi A pia, yeye atakuwa anaonekana anaonekana jina lake pia limeanza na A, lakini kwenye kwenye matokeo huyu mwanafunzi yeye ni wa 49 kati ya wanafunzi 75. Kijaribu tena watatu wanafunzi watatu huyu huyu anaitwa eh, huyu jina lake tukipeleka chini unaona jina lake hapa na ni herufi A, lakini kwenye orodha katika matokeo yeye ni 40 naona kati ya wanafunzi 75. Sasa tutajifunza jinsi ya kutengeneza report home report, na tunawezaje kuprint. Maana yake hapo tutakuwa na print mmoja mmoja, mwanafunzi mmoja mmoja, utakuwa na mchaguo unamprintia home report yake. Tuachane na hiyo, turudi kwenye fomu yetu. Ukibonyeza hapa kwenye button hii hii inakupeleka na nimetengeneza na itatutengeneza na option ya kuwa zinakuuliza are you sure you want to enter test scores. Hii inatupeleka kwenye form ya kuingiza scores za test. Kiangalia vizuri kwenye orodha yetu, hawa ni wanafunzi sawa, na hizi hapa, hizi zinazoonekana hapa ni alama zao za test sawa, test kwa kila mwanafunzi. Hizi form ziko linked, lakini pia ukiangalia vizuri huku pembeni kuna inaonyesha averages inaonyesha alama, kuna jumla atakayopata, jumla yake, average pamoja na grade pamoja na position yake na nafasi yake darasani. za pia tutaonyesha, lakini ukiangalia chini kabisa mwa fomu yetu ina average, ina wastani wa kila somo. Kila somo lina average yake. Mfano kwa huyu, kwa hili somo average yake ni ile pale ile pale ile pale. Ukiachana na hilo, twende kwenye kwenye scores za examination. Hii form itagina itaginafsikia examination nayo hivyo hivyo na kutengeneza hivyo hivyo. Sasa bila kupoteza muda wako, kama nilivyosema, sasa twende tukafanye, tukaanze kuandaa hii ripoti, tukaandaa hii mfumo wa matokeo, na kwa kuanzia, kama nilivyosema, tutatengeneza huu mfumo sawa. Tutaanza kwa kutengeneza, sorry, kuna kitu ambacho sikakuonyesha. Nikirudi hapa kwenye dashboard, kuna button hii ya tatu hapa imeandikwa students particulars. Kwa hiyo lazima tusajili watoto na hii button inatupeleka kwenye sehemu ya kusajili ya watoto. Unaona hii form, nadhani unaiona vizuri eh. Unaona majina yao yako huku, sawa. Tutaandika idadi yao ya masomo, tutatengeneza na idadi ya masomo pamoja na jinsia zao kwa wanafunzi wote, tutatengeneza form kama namna hii. Kwa hiyo kwa siku ya leo katika video hii tutatengeneza fomu hii kwanza, tutatengeneza form hii jinsi ya kutengeneza hii form na pia tutaweza kutengeneza pamoja na score sheets hizi hapa ambazo nilisema za kuingizia alama. Kuna score sheet hiyo ya test hii hapa, lakini pia kuna hii score sheet kwa ajili ya examination. Naomba ni nisisitize jambo kwamba hapa tutatengeneza mfumo kwa ajili ya sekondari. Katika video nyingine nitawatengeneza tutafanya tutorial ya namna kutengeneza video kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, kwa sababu grading system zinatofautiana. Naam. Bila kupoteza muda wako sasa ninafunga hii, tunaenda kutengeneza sasa ya kwetu tofauti na hii, sawa? Tuna kama kawaida tutafungua Excel kwenye kompyuta yako, tafuta application Excel tegemeana na wewe unayotumia. Eh, tunafungua hapo. Sawa? Excel. Kwa hiyo hatua ya kwanza tutaandika majina ya wanafunzi, tengeneza ile form. Kwa hiyo kitu cha kwanza tutakachoandika ni names, majina ya watoto names names utachagua wewe. Kama ukiamua uandike majina matatu yatenganishe sawa, lakini mimi tutatumia mfumo ambao tutaweka yote kwa pamoja. naona na drag hapo, tutaweka subjects anazochukua huyu mwanafunzi, anachukua masomo mangapi, lakini pia hapa tutaweka na gender, jinsia, jinsia ya mwanafunzi, jinsia, gender na gender gender ambazo tunajua of course ni mbili, male ama female. Unaweza ukaamua kufanya unavyotaka, unaweza ukabadilisha fonts, ukabadilisha font unavyotaka vile utakavyoona wewe, sawa. Tunakuza vizuri, lakini pia lazima tuweke serial namba serial namba za wanafunzi kwamba ni wangapi. ni fomu yetu sawa, tuna tutaisave, tuipe jina, kwa sababu mwanzo mpaka mwisho tutakuwa tunaitumia. Tuipe jina matokeo, tutakuwa tunaitumia kwenye video zetu zote zinazofuata. Sawa, tuende haraka haraka. Kwa hiyo hatua ya kwanza tutaandika majina namba za watoto. Mfano hapa mimi naweza kusema nina moja, mbili, tatu. Sawa? Sasa tuseme tunataka kutengeneza darasa la wanafunzi sabini. Tutawezaje? Tutachukua tutaandika namba moja, mbili mpaka tatu, alafu una select, unapeleka kasa yako una select mpaka mwanzo. select maana yake unabonyeza button yako ya mkono wa kulia alafu una hold unaishikilia, alafu unavuta kasa mouse yako kwenda chini, then unakuja kwenye ikona hapa mwisho hapa una unabonyeza una batani yako kulia una click kwa mfano batani yako kulia unaishikilia, then unavuta mouse yako kuelekea chini. Naona inahesabu namba 10 15 16 17 Nimesema nataka wanafunzi sabini tuseme. Wewe utatengeneza kulingana unavyopenda. Na ashumu kwamba darasa lina wanafunzi sabini. Ukitaka mia ni wewe. Sawa? Hiyo ni wanafunzi. Sawa? Tuna save kama kawaida. Sasa let's say umeamua ku umeamua ku <clears throat> umeamua sasa ku kuandika majina kwa haraka haraka, tunaweza tukaandika majina. Mfano, tunaweza kuanza na majina yote, tunaweza tukasema Juma Hassan Abdalla, tuseme ni mwanafunzi wa kwanza kwenye orodha yetu, sawa. Tutaendelea kuongeza, wewe sasa utachagua unavyopenda, utapenda uongeze, utaendelea kuongeza wanafunzi. Sasa unachoweza kufanya wewe, naomba upozi video alafu tengeneza orodha yako wewe ya wanafunzi unaopenda, hata kama ni sabini, tengeneza wakwako orodha yako uweke, hakikisha unaweka na masomo unayochukua, idadi ya masomo unayochukua kila moja pamoja na jinsia zao, alafu tuende pamoja, sawa? Naam, kwa mimi hapa tayari nimeshatengeneza fomu e, natumaini tu ulipause video yako na wewe ukatengeneza orodha yako, sawa? Sasa fomu yetu hii hapa unavyoiona ina wanafunzi wote kama unavyoonekana hapo, kuna wanafunzi kwa majina yao, lakini pia imetaja na idadi ya masomo. Hizi taarifa ni muhimu sana kwenye kutengeneza ripoti na kuratibu taarifa za wanafunzi za matokeo na kuchakata matokeo kwa ujumla, jinsia. Lakini pia kitu kingine ambacho unaweza kukiongeza, unaweza kaongeza hata majina ya wazazi, sawa ukasema jina la baba, majina majina ya, ya majina ya mzazi sababu hii ili iweze usihangaike kutype majina kila mara majina ya mzazi, kwa sababu kwenye ripoti kama una utaratibu wa kuandika na jina la baba mzazi pia unaliweka hapo. Unaweza ukaweka hata na namba ya simu, namba ya simu ya mzazi, lengo likiwa ni kufuatilia na kuratibu taarifa muhimu ambazo zitakuwa zinatokea kwenye ripoti za mtoto. Kama uliangalia vizuri ile video ya mwanzoni, nilionyesha tabia e, majina yanapokuwa yanaonekana. Tutaona jinsi hizi taarifa ambazo tunaweza tukazitumia katika kuandaa ripoti za mtoto, sawa? Lakini hii hizi hii column ya ma, idadi ya masomo anayochukua ni muhimu kwa sababu kila mwanafunzi itamwezesha kupata wastani kupigiwa wastani wake ambao ni sahihi pasipo kupotosha. Na unaweza ukaamua ukafanya vyovyote pia, unaweza ukaiboresha hii form yako aidha kwa kuweka columns, kwa kuweka kwa kuweka margins, sawa? Ukaselect vizuri then sawa kaweka margins, ukaja hapa ukaja kwenye hiki kibutton hapa kilichoandikwa bottom border. Sasa ukabadilisha hapa, ukaingia ndani, ukabadilisha ukaweka borders. Kwa hiyo form yetu inakuwa iko tayari. Kama let's say uka bold, una select hapa, una click, una select, una bold, then unatoa space ya kutosha, unatengeneza space ya kutosha. Kwa hizi taarifa ni muhimu sana, sawa. Sasa hatua ya mwisho katika vi, katika sehemu yetu ya kwanza ni kuipa jina hii form kwa sababu tutakuwa na forms nyingi sana hapa chini katika ile eneo hapa. Nikuonyesha hapa kwenye ile eneo hapa chini. Sawa? Ile eneo hapa chini tutakuwa na forms nyingi sana hapa. Sawa? Tutakuwa tunaongeza forms hapa. Kwa hiyo form unawezaje kubadilisha form? Unaona hii sheet. Hii sheet unaleta kasi hapa hapa una right click, una right click. Kuna button mbili kwenye mouse yako unabonyeza ya kulia kwako. Kwa una right click then una rename. Tuipe jina gani? Tuseme eh, student details, student details. Unaweza unapiga enter. Unaweza ukaipata hata rangi mbalimbali, unaweza ukaipata na rangi, ukasema color tab, ukasema mimi nitaipa color hii hapo, inapendeza. Naam. Hapo tunakuwa tumemaliza sehemu ya kwanza ambayo ni muhimu sana. Naomba usichoke, endelea kuwa nami. Tunaenda hatua kwa hatua. Katika video inayofuata tutakapokuta kwenye, kwenye tutorial inayofuata tutajifunza namna ya kutengeneza score sheets za masomo za wanafunzi, score sheets, fomu za kuingizia alama tuki, tuki, katika video inayofuata. Kwa hiyo usichoke, naomba uendelee kuwa na mimi katika video inayofuata. Asante.